السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ویڈیو ہے اور جو لوگ جو میرے بھائی شیو کرتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر ان کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ شیپ صحیح نہیں ہوتی ریزر اچھے والا نہیں ہے کے لیے میں ایک بہت اچھا ریزر لے کر آیا ہوں جو کہ جاپان کا ہے اور اچھی کوالٹی کا ریزر ہے پچیس سو سے تین ہزار کی رینج تک ہے تو آپ کو ایک اچھی کوالٹی کا ریزر مل سکتا ہے تو چلیں جی اس کی ہم باکسنگ کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ریزر ہے اور ماشاءاللہ ریزر کی جو بلڈ کوالٹی ہے بہت ہی اچھی ہے اس کمپنی کا نام ہے ڈبل ایج ریزر اور پاپولر کمپنی ہے یہ double edge razor feather double edge razor popular ٹھیک ہے اور اس کی جو پرائز ہے آپ سن کے حیران رہ جائیں گے وہ بھی میں ابھی آپ سے میں ڈسکس کرتا ہوں دیکھتے ہیں یہ اندر سے ہمارے پاس کیسے نکل کے آتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو تھوڑا سا ہم کرتے ہیں اوپن اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے آتا ہے ہمارے پاس اور ماشاءاللہ اس کی بلڈ کوالٹی بہت اچھی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا کیمرہ میں آپ کو فوکس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ اتنا زبردست ریزر ہے کہ ایک ہی دفعہ جب آپ کریں گے شیو تو یہ بالکل چکنا آپ کو کلین بنا دے گا اور بال دوبارہ آپ کو انشاءاللہ شیو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک عدد یہ ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ اس کی جو بلیڈز ہیں یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں نکلتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ بلیڈز ہیں اور اس اگر میں بلیڈس کی بات کروں تو یہ صرف اور صرف بلیڈس کی جو پرائز ہے وہ ایٹ ہنڈریڈ ہے ہائی سٹینڈر اسٹیل ہے ڈبل ایچ کے اندر ہے یہ ڈبل ایچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں سائڈ سے زبردست طریقے سے شیو کرتی ہے اور یہ بھی آپ کو ساتھ ہی ملتی ہے اور یہ آپ کے ساتھ یہ دیکھیں ساتھ یہ ہے اور یہ ان دونوں کی اگر میں پرائز کی بات کروں اور یہ اوریجنل جاپان ہے میڈ ان جاپان ہے اور یہ میں نے اسپیشل آرڈر سے منگوایا ہے دراز پہ اگر آپ اس کی پرائز چیک کریں گے تو یہ آپ کو ٹونٹی ایٹ ہنڈریڈ کا ملے گا اور یہ ٹونٹی ایٹ ہنڈریڈ کا ہی مجھے ریزر ملا ہے ود یہ بلیڈس کے ساتھ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور دوبارہ میں آپ کو اس کی پرائز کے بارے میں بتا دوں یہ ٹونٹی ایٹ ہنڈریڈ کا ہے مارکیٹ پرائز اس کی یہ آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا اور کسی اچھے جنرل اسٹور سے بھی مل جائے گا یہ میڈ ان جاپان ہے پیور سیفٹی ریزر ہے یہ اچھی کوالٹی کا ریزر ہے دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اسی کے ساتھ اس بیڈ شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ بھی لیں گے تب تک لے اللہ حافظ پاکستان